यूट्यूब यू कॉपी करने के लिए आपको यूट्यूब को ओपन करना होगा उसके बाद सर्च बार में आ जाना है उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल का नेम टाइप करना है टाइप करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल का जो चैनल आ सकता है नहीं तो आप आपका चैनल में जो वीडियो होगा वो वीडियो को ओपन कर लीजिएगा यानी प्ले कर लीजिएगा प्ले करने के बाद आपका जो चैनल है वहाँ क्लिक करो क्लिक करने के बाद यहाँ जो थ्री डॉट है देखो थ्री डॉट वहाँ क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद ये जो शेयर बटन है शेयर में क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक इतना करने के बाद आपका जो चैनल का यू लिंक कॉपी हो जाएगा ओके इस वीडियो में इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग